своего а домашняя печь растопить будет жарко очень дома. Поэтому я собрался делать печь на улице. Печь из самых простых доступных материалов глина, песка, соломы. Это будет называться самана или гранитная печь. А сегодня я делаю для нее фундамент. Вот как раз и начинаем. Заранее уже убрал диван. Обязательно нужно убрать плодородный слой, чтобы не было просадки. До плотной глины докопался. И дальше выкапывать я не собираюсь. Почему? Потому что здесь вода не отстаивается весной, здесь довольно сухо. И получается, что я делаю мелко загубленный фундамент. Причем самый-самый простой его вариант. Потому что печка будет весить э, килограмм 500 это самый максимум. И вполне все будет стоять надежно. Я начну делать фундамент с чего? Сделаю подушку под глот. Подушка будет состоять из смеси гравия и песка. Немного добавлю туда цементу, для того, чтобы стабилизировалось все даже в случае затопления воды. Беру песок. Вот такой самый простой, не Готов фундамент. И теперь, чтобы в такую жару он не полопался, поскольку там содержится цемент, его необходимо накрыть. Вот у меня подходящая черная пленка. Я ее так накрываю. Жму, чтобы не улетело. Теперь он будет хорошо отогревать. Вот фундамент для моей будущей саманной печки, в которой я буду выпекать вкусный хлеб готов. Он согреет, будет хорошо держать мою печь. Делать для нее основание. И сейчас э, я покажу пару советов, как это сделать надежно, легко и быстро. Русских печей, как и раньше, так и сейчас, очень полезно использовать стекло. Кстати, прекрасный способ избавиться от мусора, который всегда думают, куда бы выбросить. Вполне себе пройдет, даже если хлеба поднимутся. Правильно, дымоход. Давай, э, здесь будет дымить. Готово. Вот мой дымоход.